हे hey गाइस कैसे हैं आप आज भाई मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ आया हुआ हूँ और मैं आपको एक स्पेशल यंग टैलेंट से मिलवाना चाहता हूँ मेरे दोस्त का बेटा है और आपने आजकल देखा होगा बच्चे अगर कोई म्यूज़िक या कोई चूज़ करते हैं तो बेसिकली वो गिटार लेते हैं या कुछ और भी आ, मतलब कि ड्रम्स वगैरह ले लेते हैं but this is a special talent and special instrument I show you what it is and then I'll explain. ये है जी दिव्यांशु So why did you choose uh, this sitar over guitar or anything else? Uh, it's unique and it's like culture. Okay. It's pretty cool. It's pretty cool. Do you play this in your school as well or not? Uh, no. Okay. So how much? I mean, uh, how much time you spent on this every day? Uh, like about an hour. About an hour. Yeah. Okay. Practice. And when did you start learning this? Uh, half a year. half a year okay oh, that's that's good so what are you planning to do i mean you want to learn all the ragas and everything yeah okay nice ये जो है अभी एक आपके लिए ग्राहक गाएगा इसमें तो मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको ठीक है बढ़िया ज़बरदस्त ज़बरदस्त उत्तम